climate change, evolving economies, these are global and interconnected challenges. So we need to tackle them both at the same time. Que ce soit dans le cadre du travail qu'on accomplit ensemble pour l'économie bleue ou de notre collaboration au chapitre des technologies propres et des nouvelles infrastructures, le Canada est votre partenaire pour l'avenir. Ensemble, on peut continuer de créer des bons emplois pour nos citoyens et léguer à nos enfants une planète en santé.